周深在《明星大侦探》上又演绎了一首可以单曲循环的暗黑歌曲《天堂岛之歌》。第一次听到他唱时，就已经被他惊艳到了。他的唱功又进步了。周深在这一年里虽然一直都在综综艺节目上露脸，但是可以看到的是，他的唱功还是没有落下的。现在的他，不论演绎什么歌曲，都可以唱成他自己的味道了。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 和传唱度很高的自己的原创曲，原创，先别说自己作词作曲，只要是他唱的就可以说是他的原创，这样以后才会有人认识他，和翻唱他的歌。现在中国大陆的歌唱文化是，大多数都是翻唱一零年、二十年港台的流行歌曲，你们觉得呢？大多歌唱综艺选手的歌没有一个是现在的流行歌曲。 有的只是网络上流行的口水歌，当然，因为短视频的大火，只要一首十五秒歌的片段被不停的转发和搭着某些很有创意的短视频，不久你就会记得它的旋律了，就和以前艺人发片上电台打歌的情况一样，只是现在的平台不一样了。天堂岛之歌，原曲是来自国外的《Hide and Seek》。 来自 Liz Robinette 唱过的一首英文歌曲，发表于二零一五年五月，直到二零二零年被周深唱红了。说回周深最近演唱的《天堂岛之歌》，当第一次听到时，就已经进入了周深的意境里。周深的歌声现在已经变得不一样了，只要一开口，就可以把人带到他的意境里头。暗黑、欢乐、美声、流行，不过。 还是觉得他唱暗黑很有味道，想听的人可以自己去搜寻《天堂岛之歌》。不过，相信大家都已经听过了吧？听听知乎上的网友如何看他的这首歌呢？大中午的觉也不睡了，循环了 n 遍，竟然越听越颤抖，可能是共情代入，可能是被惊艳了太过激动，也有可能是动的，周深真不是盖的。 喜欢周深的原因是他选择的流行美声的发展路线与我的审美完全一致。流行能更符合时代潮流，更容易被听懂、被接受。美声的加持不仅使他基本功扎实稳重，而且为他的表现力平添艺术性。这一点已经体现了很多次，在一些堪称一绝的改编中，他都发挥了流行加美声的大招。 将整个乐曲直接迈向剧的范畴，比如血腥爱情故事、红眼睛，舞台表现可圈可点，戏剧张力极其丰富。它在主歌一般使用气声与弱混，并配以大量的恰到好处的情感细节；副歌则根据歌曲需要安排强混，或偏向于明美的高音唱腔。它的强混丰满有力且通透，美声的高音又扎实厚重。 能瞬间把人拉进剧院，故事感极强。虽然他在装饰音的数量上没有自己按门铃自己听那么多，但依然不影响歌曲的完整阐述。大而整的意识已经在发挥作用了。主歌里，个人认为最抓人的是“眼镜”二字的表达，咬字和气量恰到好处，多一点则太疲软，少一点则太强硬，而这恰到好处的表达。 瞬间捏紧观众的心脏，仿佛一双眼睛就在背后看着自己。天堂岛进入副歌后，在情感更为激烈的地方使用了强混美声无缝衔接，直接把歌曲推向巅峰。声音饱满，情绪充实，而且他没有把这里的处理变得纯美声或纯流行，而是兼具了二者的优点，在美声扎实浑厚的听感上加入流行的语感。 个人认为，这是他在流行美声中做的相当出彩的一点，因为这真的不容易。与此同时，他的演绎使他本来仙气细润的音色变得阴森暗黑了起来，即便只是闭着眼睛听，也能幻想出黑红色的音晕。天堂岛之歌的最高音应该是 B 五，还没到他目前展现出来的音高极限。在这也可看到他美声不是白练的。 他美声的级数应该很高了吧？不知道他以后可不可以拥有更多自己的，如这首歌的作品呢？这首歌当中，周深也用了非常多变的唱腔和声线，强混、美声、气声还是弱混应有尽有，并且贴合歌词表现来安排唱腔，真的把整首歌改编成了一部歌剧。他的舞台表演也非常绝，开始第一段使用大量弱混和气声。 似乎只是在岛上经常哼唱一首歌谣的小姑娘，歌词虽然细思极恐，但是你也不会在意。但从第二段开始，你会发现她慢慢开始从一个路人甲变成了这场独幕剧的主角。原来这场剧是由一个不知名的幕后黑手一手策划的，这位黑手已经来到了玩家当中，准备大开杀戒。而到了 Knock Knock。 外面下起了雨，使用了扎实的强混唱法，搭配鼓声，把我们带到了他的情绪之中了。这首歌虽然被大家归为类歌剧摇滚，其实整体上更多的是电子大哥特迷幻的感觉。一直到尾部唱词结束后，和声与低频配器加鼓才搭配出了比较浓重的歌剧金属感。最后三句吟唱旋律一致，前两句高质量。 四组强混接最后一句升八度头声，在四拍 B 五长音之后戛然而止。尾巴的难点除了吟唱本来就难之外，还有就是舞美的这种编排真的很考验歌手的定力。被人突然从背后碰来碰去，是真的很可能干扰唱歌的。周深还真是，只要在唱歌就什么都能忍得住。这首歌算是充分证明了周深是一位合格的歌唱演员。 希望有更多的音乐人通过这个舞台看到周深的演绎能力，再多给他一些有戏剧张力的作品。对于音准、节拍、音色、表情的控制能力，让他作品的编曲充满了非常多的可能性。音乐人们想天马行空、恣意发挥、尽情创作的话，大可以多看看周深，超级赞。作为看过《天堂岛》那一期的人来说，刚听到的时候，真的有被吓到好吗？ 然后，忍不住的单曲循环中，你让我能怎么办呢？整首歌都有歌剧一般的展示和表演，每个细节都特别到位。精彩的地方，比如不要大声呼吸里面“呼吸”那两个字，后面的听啊，你在恐惧，看啊，你在歇斯底里，这种情绪的爆发，哇，听得心潮澎湃。还有最后结尾部分的设计。 在现场的话，会是什么样的一场盛宴？整体还有一个直观感受，就是高音的部分比之前更加厚实了，把这种有些恐怖、诡异、变态的曲调演绎得更加扎实，让我突然有一种期待。如果是现在再去唱《血腥爱情故事》，和当初在演唱会上的版本会有什么不一样的感受？这些都是网友对周深现在的想法，当然还有很多。 对他都是赞不绝口的评论，周深，真的不愧是周深。虽然上了很多综艺节目，但是自己还是没有跑偏。他的声音可以说是老天爷给饭吃吧。你喜欢周深唱的这首《天堂岛之歌》吗？也可以搜索英文 Hide and Seek，是这首歌歌原曲。对了，也别忘了订阅我的频道哦。我们下期见。